Oj će Boga moli, oj lije, oj da zarosi sitna rosa, oj lije, oj lije, da navade pole, oj lije, oj da se rodi berike to, oj lije, oj zelen klas poživit И осем дечиња сама ги роди? Сама, сама. Сама, сите дома ги кревето, но се роди, сите сама. А ти помогна некој? Некоја не. комшика? Не, не. Само за да првото, ја трва ми дојде, седеше таа одавде, се умрено и таа. Беше, дете јасна, значи, че себе, те немат кај, сега се родила, се паднала во несвес. Си паднала во несвес? А, и таа дојде, ми тури вода, масвести свести малце и ништо ми. Таму го пресече, може види да така како повучам го сечет, поле сама се сече, со срп. Така? А, со срп. И сите здрави прави ги роди? Сите. Сите до едно? Сите. Некоја компликација имаше? Сите, осум се заноси, осум се роди. Така? А, а после си? уште еднаш има мисла да остана тој така. Прокарори фидејќи од кича, од пазар и така. Више не остана. Така? Толку, толку било. И на колку години беше првото? <laughs> Па, 25. 25, да. А последното? Ја на 20 се мажи, последното на значи 40 рамни. Значи во рок 15 години, а, 8 деца. Секоја втора година дете. А, секој. <laughs> Абе со пиен маж не се живееше, може не да му преш. А може да. пиен маж да се одбраниш. Он ништо не ти помагаше? Не. Ни малку. А, за децата. Ни дете фати, ни една, ни не. Се само. А, Не може да играат едно жек, тоа се состарела веќе. <laughs> <laughs> не може да мрда и се замрдала. Пак идеше вечер, тој, ќе дојд, по работеше во мукот, ја рече, ќе дојд вечер, ќе дојд долу. Ќе си седиме. <laughs> Да, од малечки? Да. Така? И после се земавте? А бе, во си беше тоа. После по Али го направија, како го направија, не знам, му тура, што си не е во кафиња, едното го направија, да се тепаме. Така. Кој напред се тепате? А мене сега тие што праја не се тие патат, лежат на постел. Така. Тие што го праја. Што Ама Господ враќа. праја маги. А. Да? А зашто ве вово? Љубомора? Те ме сака за синови ми, одлака, нив, негови, за синови негови ме сака. Ама ја не ќе вдани ми. Не ми бе годни, секој да беше опасен многу. Секој да снаите и фаќаш. Ја не ќе. Ја ако еден маш ќе зема, не зема петина. Ти си работиш, се работиш? Ради го, пресепи, ти му го папучува, тури му вода студена лазгора. И запали го. А, студено. Зашто? Да му настои зиме. И оно не плаче? Пла. Еднаш ќе врисне ти готово. После ќе го задои. Да, ќе го готово. И така. Кој ќе се заживи ти више го одбивал, тоа. Така. Но ти тоа нема тари више да сичат, кој ќе се срсипат мекото. Та неко некој Ко стокана и тој кражбина така си. Море пува си беше тука. Вишна се работеше, но пува беше народ. Цела планина јасеше, кафали, свирки, шупелки, пење, играње. Као нас таму. Имате ен камер вамо кога да станеме горе ќе пееме летоечки на козичанки, козичанки ќе се од амбе. Ги слушавте таму? А. И те да. не слуша и не камен горе, ветрушка што го да викаме камен голем. Ветрушка. Таму ми ќе станеме сите дечиња и ќе пееме. А море, мада млада дека беше цел ден денеска. Ќе му речеме, со око да ми намигне, со рака да ми наманеш, а па ти пееме. И кажи ни, например, со кој ти беше најлесно, дете? Једно со сите. Исто ти беше? А, а ти знаеш кој ќе се роди тако, потече се крв, тоа е сув повој го викат. Што значи тоа? И тоа е тешко се раѓаат децата. А мене материцата широка и, може. и ми се раѓаат. Едно има вама в градина. Во градина? За, за раѓано дома родено. Така? во одинакот ми па и и бегај дома. И дома, едно и не благај дома се роди. Она зарија во пица. Пипер саде, пипер. Така? Кој го саде. Не ти беше тешко, бе, баба? Не. не. навика тоа, навика го ќе навикнеш. И после кога ќе се породиш пак на работа? Пак. Значи немаше одмор. Три дена ќе го рода, Милето три дена го роди. Не, вечерта го роди Милето ке три сатот, А вечерта слегов млеко дома мало, онде долу. Кај овците ги помога овците. Та малецка, тоа е родено. Мрем вела, пете миот, вела замина миот, скревет <laughs> е миот. Миот се скревет. <laughs> А они ти помагаа ли? Немаш кој да ми помага тука никој. Децата кој ќе пораснат. Се работат, ама нема ќе ти помој. Не децата кој ќе пораснат. Кој ќе пораснат значи ќе се гледаат, но друго, ќе се гледа, ќе се држа, ќе се работат едно друго. Кој совци ќе пратиш, кој згојда ќе пратиш, имаш тоа да стока. Некој сега не може да видиш ништо. Да, да, да. А Добре. да? Школа козичино е. Да, сите? Да. Едно дом, мало, кај што се делите, така, кај што да. е зона за изгорено, клајно. Да. По еден саат натаму и навам, секој ден. А, на па тоа па така е школата. Кажу, и е слава тука. Да, мало, дека на година. И умре мајка ми, така, останав сираше и не отидов више школа. До колку беше? да четврт меса леп дома, само татко ми, мајка ми беше умрена, татко ми голјар се глави. И ја мести, печи, работи, така, затоа сме маци. Кога бабичка се бараеше? Првото само задруга ми е родено. Зад врата? А, зад врата. Тука? Па те овде, вака, фати се, вака и стегли. Стенкај. Тука вака? А, стенкај. Чека да видам, вака? А, и стенкај. Ох, леле. <laughs> а, баба. Како е ова? Осум дечиња, едно по едно. Едно по И Тука легенче ќе се ставиш? Не, бе, наземна. Назем ја? Назем ќе, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, Што го потеше папучето му и лака, ќе му подврзам, е онака. А, му го врзуваше папучето? Е онака, ќе му го подврзам и готово. И само ќе се падна? Ха. така? после шест недели падат. кој папучето после шест недели паѓат. Па да. Мршичката после падат. Сама си падат? После падат, сама. И ни еднаш немаше проблем. Не. Цело време си одеше лесно. Не, бе, не, не. Браво, бе, баво, бе, браво. Ма, а бе, Господ така му е рекол, Господа. Јас управилен мој човек. Да. Една жена нек не сонила, Нашон, рекол, да од Бранка по, по немате, по правилно во селото ваше. Ти во што ги побиваше децата твои? Ние? Да. Партали ве, партали кошули раскинати, имаш баб, тој пелени така. немаш. И како, пример, само ги переш пелените? И ти си переш секој ден. Така, секој ден. Ја пак мам морал так, ќе видиш. Ти ќе ќе јадам, мам, тоа си ми давала. Па се виждам. Мака им дан, ќе ќе јадам. Така, да. Ке си јаде. Со тоа си изгледала, не се имала нешто друго. Се а ако ти се разбола? Млеко и се имала млеко, млеко се ми давала. Ако ти се разбола? Не ми се разболеве. Никогаш? А, <gasps> вакцинација има носена редовна вакцинација, што што носила челапет и удово. Уште од првото? А дете на болница не му однесено, ич, ич, значи ич. Температура не качува? Нико. Па го главне е киселина? о киселина на киселина, винска. Винска? А. На чело? На глава. му мога ќе му поминат. Да. Дека сега, се водва помни, за инекција да го рукат. Да. Се не можем да кажеш на младиве. Не знаете ви ништо, не знаеме, вие не знаете се. Ние што знаеме лекарот, не знаете. Okay. はの夜明け Край города рассадишь мы белоплатно белишь, белоплатно белишь душо сердце мое Йовано. najverderu sedić moj belo platno velis, belo platno velis dušo srce moje Jovano. Jovano. <laughs> морете венете пошта, кај мене да дојдеш душо срце моје јовано. <laughs> Од дечката или од горе? Мощно. Вака? Да. Од тука? Само го кинам. Скрши го, скрши го. Леле, како е. 初めだピンメの。こうやったまいかも。Marit. Marit på mer hit om alla. Saca de peixe, saca até. Sigă de acasă mea, haide. Ha, eu pe așa mea? Hai. Можем и да се успием овде. Малко така. Ќе спием на некој начин. И забравяте. Ова е најстар куќи во Турското, сите се падени, па да ама не е падени. Тие што не градени долу имат 40 сантини печници. дебели да рави. И од тој крај се 12-13 метри. Ја држат. Ама не скапува дрвото за 30 години, не скапува? Абсолютно, не нема да скапа. Зато тие се сечат на полна месечина, като исполни месечина, не ги јаде црв. И се 100 години. Така? Да. Ако го пресечеш со сега не е исполната месечина, на сте Срби ќе го изгуб. Го изгуб. Што има месечината за тоа? Има на тоа врска. И колку внуци имаш баба сега ти си на са? 13. 13. 12 има мој, едно има превнуче, 13. И сега уште едно очекуваме. 14. <laughs> Браво, браво, да се живи здрави сите. Сите, да дай Господ на сите. Фала ти, мамичко. Много е убајна. Така. Тетата богатство сум, ништо друго, но стану една светот. 아빠가 듣나 봐.